Jesus does say in the Course that for years you have reacted in your mind as if you are being crucified. Jesús nos recuerda que por años tú has actuado en tu mente como si estuvieses siendo crucificado. But he teaches us in a course in miracles. Pero nos enseña en un curso de milagros. That the crucifixion did not establish salvation. Que la crucifixión no estableció la salvación. But Pero la resurrección sí lo hizo. Pero no está hablando acá sobre la resurrección del cuerpo. Está hablando sobre la resurrección de la mente. Recordar que eres uno con Dios. Entonces Jesús simplemente es un ejemplo de la resurrección en la mente. And I like to say that Jesus is a living presence right now. Y me gusta decir que Jesús es una presencia viviente aquí y ahora. That 2000 year old story was was just a parable that is helpful to point to the mind. La historia de hace 2000 años es simplemente una parábola que nos es de ayuda para apuntar a la mente. And the ego made this world to keep you mindless. Y el ego fabricó este mundo para que pierdas tu mente. But the resurrection teaches you you are still alive in the mind of God. Pero la resurrección te enseña que todavía estás vivo en la mente de Dios. And really could never leave. Y nunca puedes abandonarla.